La plupart du temps, j'évite de rentrer dans des véhicules qui foncent tout droit vers l'ennemi parce que ça finit souvent comme ça. Oh non Ça c'était terriblement risqué. J'ai fait un carnage alors qu'il m'a laissé dans une position, mais terrible